Salut! Astăzi vreau să-ți vorbesc despre a ne mulțumi. Aștept fetele de la un after și uh, m-am gândit că între timp să câștig uh, minutele astea pentru video. Uh, ieri uh, am primit un coment la un video în care vorbeam de aprecieri și chiar un preot la, pe care chiar îl cunosc uh, spune că uh, aprecierile prea multe pot da într-un comportament superficial și nu am fost de acord cu dânsul, i-am comentat înapoi. Nu cred că aprecierea dată celuilalt uh, dă într-un comportament uh, superficial. Și ca drept dovadă, astăzi am pus întrebări copiilor despre cum uh, sună aprecierea făcută lui însuși sau ei înșiși. Și copiii au fost foarte mirați că trebuie să facă lucrul ăsta. Zic, uite, poți să spui, eu mă plac pe mine pentru ochii mei sau eu mă plac pe mine pentru comportamentul meu, eu mă plac pe mine pentru uh, că sunt foarte prietenos și așa mai departe. Și nu, nu reușeau să-și dea aprecieri mm, personale. Li se părea total, uh, nu suntem învățați să ne dăm și cred că a ne mulțumi face parte, din păcate, din viața noastră prea mult și ne uităm prea mult la paharul gol, în loc să ne uităm la paharul plin. Și cred că trebuie să ne mulțumim, în primul rând, nouă înșine pentru tot. A ne mulțumi este a ne supăra pe noi înșine. Tu ce părere ai? Ceau!